abang apa ni tengok tengok bang? Nama hati siapa? Mama selalu bela-bela Meli. Enggak bela. Ah, cuma sama anak. Ini juga <laughs> anak, ini juga anak. Capek. Masuk. Kamu keluar. Di mana adik? Keluar terus. Ini rumah Kak Meli, Bang. Iya, itulah yang saya perlukan ini. Rambut. Rambut. Lain-lain kejap je. Aku ingin begini, aku ingin begitu Ingin ini, ingin itu Banyak sekali ya. Tak ada, ada? Ada? Oh, panggil aja Panggil aja Nama orang Jawa, kan? dong Iya, dia kan abang jauh. Sesekali Ini jumpa yang di. Belum kawin enggak? Belum kawin enggak? Belum kawin. Belum kawin. Belum kawin. Belum kawin. Belum kawin. Belum kawin. Belum Astagfirullahaladzim Rambut, rambut, rambut Rambut, rambut, rambut